Pag ika'y nakikita Puso ko ay umakaba Pag nasilay ko Ang iyong ganda Puso ko ay nababalisa At pag ika'y katabi ako'y di mapakali ng ibang iniisip kundi ikaw lagi sinubukan ko ika'y kalimutan ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan pagkat ikaw susubot isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw nadarama Ay para lang sa'yo Asahan mo ito sinta Ay di naman lalaho Pagkat ikaw ang laman Ng puso at isipan Sa araw at gabi ko makutulong sa kakaisip sa'yo pagkat ikaw araw at gabi Ikaw ang dahilan Hindi ako makatulog Sa kakaisip sa'yo Pagkat ikaw sinta Ikaw ang araw at gabi Ikaw ang dahilan Hindi ako makatulog Sa kakaisip sa'yo Pagkat